Il, a, envoyé les robots au mauvais endroit. Bah non. C'est sûr. Ah oui. Chapitre 2, mec. Moi, je suis déjà au deuxième niveau. Hein. T'es plus loin que ça, toi, dans ta partie Moi, je suis déjà au deuxième niveau. y à géante de Garayon. Hein. On va y aller, hein. <clears throat> Ensemble. Quoi Allons-y. Mmh. Ah, je suis qui Je suis cool, moi Moi Non Ah Il y a mes Allez, ah, j'ai un marteau, moi. Qu'est-ce que vous voulez faire contre le marteau là Merci, Ninja. Papa, ah bah, je t'ai aidé comme maman. Bah eh bah. Et bah, on a une fusée comme ça. Mhm. Ah, regarde. Tu l'as construit Non, je l'ai construit. Ah oui Regarde, je vais le faire trop vite. De vite, hein de toute je de <laughs> Tu as trop vite, j'ai même pas le temps de récupérer des mais t'auras le temps. Et eh boum T'as vu ce que j'ai fait on saute Ouais, on saute. Terré. Par contre, moi, c'est pourquoi je vais tellement vite, parce que je sais déjà faire ça. Tu l'as déjà fait, toi Ouais, je suis déjà, euh, au niveau 2, moi. tu m'as dit, ouais. Parce que euh, le jour, tu vois Parce qu'on a récupéré nos robots. Ouais. Et après, on va jouer. Après, on, on aura d'autres bonhommes. pas, ne se paye pas Ninjago On peut réparer un truc Papa ah bah. T'as vu ah Attends, ah, tu vas direct, toi. Euh, moi Eh, papa, t'as besoin de taper. Avec le martello. Ok, j'arrive. Tu vois là où c'est vert Là. Ouais, mais attends, regarde la flèche, là. C'est quoi la flèche, là C'est... Euh... C'est où je dois aller, après Euh, non. Non. Elle nous indique euh, juste le nom de... Notre... Tu Je sais pas à quoi ça sert la flèche jaune. Oh. J'en Ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve. T'as vu, on est des vrais ninjas quoi. On saute de. On saute super haut quoi. Ah, venez, je vais mettre des coups de marteau les mecs. Je t'en occupe et je casse autour pour récupérer des pièces ou euh, il que je me batte Je m'en occupe. Regarde, t'as vu T'as vu ce gars que je viens de battre là il a été mon premier qu'il n'a même pas vu où j'allais quoi. À part, ah bah, t'es où À part, ah bah, regarde. Panta <laughs> Je m'amuse. La mourir sur voiture. Oh punaise. Une voiture ouais. Hop là, allez, accident Je peux la rouler dessus ou pas Oh, je crois. Oui, qui me court après, il veut quoi lui, allez, je sors, <laughs> laisse ta raclée. Laisse ta raclée à toi quoi. Eh le requin, eh oui requin. ah toi t'es sur un requin, moi aussi. Ah bah oui, hein. à plein de requins. Oh non, je les connais eux. Ils sont hyper durs à combattre. Oui. Mais non, mais faut va sauter en mettre un coup de marteau, tu vois. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Deux. Trois. C'est pas comme ça en fait, que ça marche. Par contre, là, on a deux. Oula, et toi Moi, c'est plutôt ça comme technique. Attends, mais papa, laisse-moi en faire un quand même. mais c'est dur, moi, je des Et bah, en fait, moi, c'est quoi la technique De sauter. Tu sais, le coup de la galipette, quoi. Ouais, là, euh, je sais plus si c'est le papillon, c'est quoi Ça doit être le papillon. Ouais, c'est le papillon. Le coup du papillon volant. Toi, tu veux quoi là Le Gata Oui, euh, tu veux quoi On fait une équipe de choc. Bah ah, encore là. Oh, c'est pas grave. Non, mais qu'est-ce que tu veux de ta tête Tu veux ma tête Tu veux ma photo Ou quoi Toi, tu veux ma photo Ok, tu l'auras ta ma photo. Et tiens, tu veux ma photo et puis toi aussi tu voulais ma photo. Hein. Toi tu veux ma photo. Hein. Tout, le monde veut, ma photo. Hein. Ah Tout le monde euh, veut me, veut payer. Tout le monde veut se payer. On veut se payer peut-être se payer ma tête. Ta tête est mise à prix Ouais. Oh Oh là Regarde, regarde ce qu'on va faire maintenant. Construire. Et vite, parce que quand même... Oh, une fusée Pas le marteau Marteau, où je suis C'est bon. Oh là bon, ça va faire... Wow. Bien vu, hein, pour le jeu. Il est bien le jeu, non mais du coup Ah. On sur les murs. Ok, à sur B. Oh yeah, moi j'ai la... moi j'ai l'attaque hein, le dragon. Mais. Ah t'es où Oh là Tu vas repasser au début. Tu as repasser en fait. Parce que j'ai pas fait attention. Moi, je fais bien attention, moi. Papa, je peux plus où c'est en fait qu'on monte. Ah, on a gagné un jeton. On peut acheter un truc. Bah ouais, là, je sais pas ce que c'est. Ça. Bah, euh, moi j'aime bien, ouais, c'est-à-dire qu'on a plus de... Euh, plus de pièces. Bah ouais. On plus de pièces. Et ça, et c'est l'attaque de l'abeille. Mmh, non, Fanny. B. Mmh. B. Ça. Mmh, comme tu veux. Moi, je prends le coup d'électricité. Hein. Vas-y. Non, oh non, ça, ça doit être, ça c'est bien. Parce que tu vois après euh, pour... Ouais, tes adversaires quand tu les tapes ils sont un peu plus longtemps euh, étourdis. Ça, c'est mieux, non Si tu veux, comme tu veux, mon amour. Allez, allez, on le prend. Tourne tu on est plutôt hein. Chacun sa technique. Les ennemis seront étourdis plus. Pardon. <coughs> ah, plus sur ah. ennemis seront étourdis plus longtemps, vous donnant plus de temps pour les finir avec la voix de la paille piquante. Piqueuse. Piqueuse Allez, ah non derrière toi là, tourne, tourne la caméra. Encore, encore, encore, encore, encore. Non, non, non, non, Continue, continue, continue, continue. Allez. Ah, c'est Je Ah oui, il est là, Ah oui, j'ai oublié. Tiens. Ton écoutille, ton nicotin. Oui, je t'attends. Ah oui, il faut que je fasse attention. Hein. Mmh. Ok. Après. Après, c'est que B. Tout nicotine Tournicoton. B, B, B. Ah. Ouais J'attends, j'attends d'avoir des ennemis pour faire ma super attaque. Hein. Bah ouais. Allez, parti. parti. Tu me connais, hein Je fais tout pour récupérer des pièces, Euh, attends Oui Ah Il y a un truc caché, là, ou quoi Ah. je suis tombé dans l'eau, il se passe quoi euh, Peut-être que je peux remonter. C'est nous la musique là Non J'ai construit une radio. Oh, moi aussi je suis tombé. J'ai compris que je suis arrivé quelque part, euh, en fait c'est bien. Attends, moi je dois faire un truc. Je sais pas, j'ai pas compris. Je suis arrivé quelque part sans faire exprès et j'ai l'impression que c'était là où il fallait aller. Oui, fallait, fallait aller là. Attends. Où t'es là Où t'es, papa Je sais pas, J'ai voulu faire un peu d'exploration. Je suis tombé dans l'eau, donc je suis parti loin et... Euh, je suis dans, dans cet endroit là où je me bats. Papa, mais c'est des ennemis en fait. Ah mais eh, il est énorme le poste que t'as fabriqué. Quoi Il est énorme le tour de la musique que t'as fabriqué. Bah oui. Je connais cette musique T'es où mon homme Je crois que j'ai besoin de toi là. On me dit que j'ai encore deux ennemis à dessus mais euh, ils viennent pas me voir. T'as qu'à. Toi, t'as qu'à aller les voir. mais je sais pas où ils sont. Euh, pas là, je suis un petit peu bloqué. Hein. Ah, ouais, essayer euh, de je vais essayer de te. Ah, c'est il arrive le déjà. Ah, il y a Ah non, 2 sur 100, c'est 2 sur 100 Bon. J'ai pas tout compris, on va dire ok. là, je serai avec toi. Hein. Est-ce que là, on va revenir Est-ce que nous deux... Ah bah oui On veut rester là Ah, par contre, le, le feu... Attends, papa, laisse-moi cet ennemi. Parce que là, je fais... la du dragon. L'attaque du dragon volant. Allez, vas Je vais casser un peu tout ce qu'il y a autour, voir s'il n'y a pas de. Euh, Faire un peu de vélo, moi. Non, je peux faire du vélo. Tu veux que je me batte En fait, j'étais debout. Ah bah non J'ai besoin de faire un truc. Ah, tu l'as battu, c'est ton bonhomme là Ouais. Pas. Il y a le vélo à côté si tu veux en faire vite fait. Euh, non, parce que là, je tiens un truc. Allez, c'est bon, je suis passé. Non Alors, Romain C'est moi qui vais faire ça. Ah non C'est bon, mec, c'est bon. Ah, c'est toi qui devais le faire tout seul. Ah. Youpi En fait, t'appuies sur B. Après, tu vois, t'as un fil qui passe et tu, quand tu lui as appuyé sur A pour acheter. On de faire dans l'eau, moi. t'as pas appuyé sur B, c'est ça Ah, ouais, peut-être que je tombais direct quand j'ai ça. Voilà, il monte tout pas, lui. J'ai mon fils, moi, haut. Oh. Hé, eh, papa euh, le, truc, le truc où j'avais le truc qui tombe, j'avais hyper de mal à faire. Mais là, je... Là, mais c'est quoi qu'il a fabriqué, là, les Euh, ouais. Ok. Oui, je le fais. <coughs> Eh, il vient pas me chercher quoi. Oh, je t'attends. Hein. Oh là, c'est une triche. Non Oh yeah euh, J'étais j'étais pas en train de tomber. Oh non Non, je suis retombé dans l'eau. Oh, Fallait faire B en fait. Faut que tu fasses B au bon moment. Et oh regarde. Yeah Ça, ça va t'aider, peut-être. Ouais, je pense que je vais te rejoindre. 20 eh. minutes encore, 7 heures hein? Moi. Moi. Tu l'as vu Il peut se laver, peut se laver pendant que je euh, fais à manger. Hein. Ah On se tu veux il est bien le lapin. C'est pas un lapin, mais ok. Les adversaires vaincus par le lapin assaillant relâcheront plus de pièces. Ah oui, c'est vrai. Je dirais, je que c'est le meilleur, par exemple. J'avais pas vu les bonhommes là-haut. Donc pour l'instant, faut que tu sans moi parce que je suis en le Bah, je me débrouille. Oui, c'est vrai que j'ai plus besoin. Non mais, tu veux payer ma tête ou quoi Tu payes ma tête, ok. C'est quoi, c'est quoi déjà le lapin saillant Oula, je plus mon nom. Je, je, connais plus l'attaque, mais au moins je connais la technique. Par contre, je connais plus c'est quoi son attaque. Je connais toujours le mot, mais je connais plus la technique. Moi, c'est pareil. Oh yeah, j'ai électricité tout seul. Bon, moi je passe, hein. tu sais pourquoi je vais tellement vite Comme ça, tu me rejoins. Oh là, c'est quoi ta super attaque La partie a été sauvegardée, c'est cool ça. Quoi Ça a été sauvegardé là. Ah. On est où là, on fait quoi ah, je pense que c'est... Euh... C'est où est l'autre ou il y a nos robots ah, Ouais, j'ai pas bien compris encore. Ouais, ben... Qu'est-ce qu'il me veut, moi Pourquoi il m'a dit d'aller par là, lui T'es où, mon fils quoi Tu manges ou tu joues Au coup. Au coup en arrière. Ah Attends, oh. faut que j'aille où moi Là-bas comme toi là Non. Après t'as été où là Par là, par là. Là où est le pied là Là là Là où le mur en euh, rouge Là Non ah, t'es monté là-haut, là, Ah oui, ouais, je l'ai pas vu. Ah, on des yeux, là. Hein. Et eh ben, je... là, eh, après, tu vas voir. Tu, tu, tu vas où tu, passes par là. Après, je suis là-bas. là par là, par là tout droit. Oh, c'est quoi ce truc là On peut pas le casser ça Euh, non. Il y a mythe, après. Comme tous les jeux vidéo, il faudra revenir. Ça, on peut casser ça Ouais, mais je voulais pas le faire. Ok. Et là, dans le coin, dans le coin. Dans le coin. T'as besoin de moi Euh, attends, je sais pas. Ah, attends. Là. Mais... Non, en fait, j'avais pas besoin. Regarde ce que je fais. En fait, en fait, faut pas que tu roules dessus. Pourquoi Parce que après, on va en prendre un, on, va le mettre sur la machine. Ah, ok. J'aurais pas dû faire ça, si, c'est bon. Attends, papa, il est où On est où Ah, ici, on a. Je sais pas, je laisse faire, moi. Je me balade. J'essaie de prendre des pièces. Papa, en fait, il fallait que tu roules comme ça pour mettre ça. Après, après ma machine, elle va le jeter. Notre machine. Bah. Ah, papa, viens ici. Euh, non. Mais arrêtez là, je <laughs> mets. <laughs> mais, mais. Ah, euh. Il va exploser. Hein. Et voilà. Bah, Qu'est-ce que ça fait on est loin de la fin du niveau ou pas là euh, euh Je sais pas. Enfin, on est presque... Faut, d'abord qu'on Qu'on aime tous les bonhommes. Qu'on aille tous les bonhommes, euh, mais, mais comme ça, sans les machines. En fait, on va faire... En fait, tu sais comment ils... Qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont mis des bons. Et tout. En fait, on a gagné Kyle comme ça. Ah ouais Mais dans le jeu, hein, dans le jeu. Bah, quand on prend Kyle, on peut choisir de s'habiller comme ça. Ouais. Ah ouais, il y en a beaucoup à récupérer des bonhommes là. Ah ouais Ah ouais, euh, ah ouais, ok. Parce que un miatou, un, miatou, hein. miatou euh, on, va, on, va le, récupérer, attends. hein, miatou. Y'a tout. Euh, bon, en fait, c'est ce que t'as fait là C'est toi que j'ai jeté Ouais, tu m'as jeté. Après, j'ai bleu. Après, j'ai fait bouh. Désolé. <laughs> Désolé, quand non mais arrête d'être devant moi <laughs> C'est toi qui es derrière, c'est toi qui es devant moi Comment on fait là Ah, cool T'as vu qu'il y a un grappin En fait les deux ils ont des grappins papa, euh, tu sais où tu dois aller Ici, là où je suis. En fait, t'as sauté. T'as sauté du toit, en fait. Là où je suis. Et là, tu glisses. Wouhou Ouais Ouais Ouais Skimo Yeah Ah ouais, parce qu'il est trop, petit. Euh, gros mot, boîte à gros mot. Hein Boîte à gros mot, c'est bien un gros mot Non, il, il électrocute. Va, j'ai besoin de toi. où Bah là, tu vois ma caméra. Euh, là. Après, tu dois aussi appuyer. Appuyer outil. Ah, parce que... Non, ah bah, bah. Parce que la mère avait besoin de ça. Ah, avait ah, un cochon à l'intérieur. C'est pour ça que c'était extroquité. Après, attends, là, là, papa, euh, je te montre le chemin. Ah, encore un jeton. une C'est une bonne nouvelle, les jetons. Hein. Mm. Ouais. L'attaque euh, du papillon Non. Abeille. Abeille. On a deux fois plus de pièces quand on fait l'attaque de l'abeille. Ah. Oh. Quoi On pourra prendre tout ça encore. T'en fous. T'en fous. En vrai, il est ouf le jeu. Hmm. C'est lequel tu préféré De quoi Le, jeu, Ouais. Le jeu Lego Ouais. Hmm. Alors, Undercover, là, la Police City, euh, Lego City Undercover, là, avec ah. Chase McKay. Chase. Tu l'as, tu l'as vendu Euh. Non, là encore sur la route. Euh, papa, moi je suis où là Bing Faut passer là-dessus. Euh, c'est celui-là. Après, j'aime beaucoup ceux avec les Marvel parce que j'aime beaucoup Marvel, donc j'aime bien les Lego Marvel. Tu sais, quand t'appuies sur Y, ouais. quand t'as sauté et que t'as pas appuyé sur Y, bah moi j'ai sauté, j'ai appuyé sur Y, ça m'a fait une galpette. Mmh. Et comment je vais aller vite, moi C'est ça, ma... ça mon attaque. Cool. Ah, feu, feu doré. On n'a pas le feu doré. pas encore Non. L'attaque du dragon en fait. Pas moi je vous dis. Hein. Ouais, t'as vu, j'ai eu encore un ticket. C'est le ah. deuxième bonhomme que j'ai là. Ah, c'est lui. Mmh. Hum, Chef sushi, sushi, sushi. On peut le prendre si tu veux. Hein. Non, pas Viens, on... parce va falloir aller se laver, mon cœur. Ça fait un moment qu'on joue là. C'est presque une heure qu'on joue. On se lave après manger. Non, non, tu vas te laver avant, tu vas te laver avant manger comme ça. Tu vas te laver pendant que tu fais à manger. Comme ça, c'est fait. Après manger, tu peux aller te mettre tranquille dans ton lit, euh, tablette, pépère. tu sais, je peux, même T'es fatigué ou pas ce soir Euh, non. Sors pas de cinéma pour dormir, hein. Maman ils sont fatigués. Et tu dis. Oh non, non, non, je tombe, je suis tombé. non, c'est là où il faut aller, aller. Ah bon Ah oui, je suis là, et c'est bien. Tu alors. Genre, c'était où le chemin T'as vu un autre chemin en fait Non, je sais pas, j'ai avancé. Euh... Je même pas où je vais moi, tu sais. Je... Oh, attaque équipée Elle était bien cette attaque qu'on avait fait nous. Ouais. pas tout compris, mais ouais. T'as vu en fait, on était, toi t'étais derrière, dans son dos et moi j'étais derrière, mais il devant. Et en fait, j'ai commencé un petit peu à l'attaquer avec mon attaque à moi. Après toi, après, toi tu l'as pris dans ton marteau, tu l'as acheté. Mmh. C'est qu'on avait fait. Euh, moi, je me bats contre un mur. Oh, c'est tu fais attaque maintenant C'est attaque de combat à Ah non Oh là là, on va arriver à nos robots bah oui, hein. T'as ah il y a des fusils. Ouais, on peut construire un truc, je suis sûr. Bah oui. Attends, par contre, tu peux pas, tu sais pas encore construire des trucs. tu sauras construire des trucs que je te ferai, tu pourras le faire. C'est gentil. Bah quoi comme si, je savais pas construire dans les jeux. Euh, dans ce là, <laughs> non. Mais si, c'est pareil avec les autres, le euh, je crois pas. Hein. Parce qu'il y a plus de trucs euh, modèles. euh, quoi Modèle. Modèle ou moderne Moderne. Et moi je suis un vieux donc je connais pas, c'est ça Euh non, t'es pas vieux papa. Ah, ah t'es gentil. Mais t'es pas vieux J'ai dit que t'étais jeune. T'as intérêt, moi je te prive de sortie. Euh, et, si je vais à l'école Bon bah sauf pour aller à l'école. Ah. Mais si t'es pas gentil, moi je, te prive de boîte de nuit. Arriver même pas de lui. que tu vas en mode de nuit T'es où là T'es où encore toi Comment tu fais pour euh, avancer aussi vite faire les trucs là <laughs> Parce que j'ai parce que j'ai un petit peu avant, c'est tout. Et là, et là, euh, t'as bien fait de rester là et moi que je fais ça. Parce que toi tu peux construire en fait. Ok. Alors, tu peux pas T'as vu, je sais construire. Euh, oui, j'y avais pas compris. Hein. En fait, c'est un, trampoline. T'aimais les trampolines Oui, a les trampolines, ça m'amuse. C'est un J'ai déjà entendu ça. Bye, Mets-toi, mets-toi juste à côté de moi. Après, tu vas avoir un but. Attends. Il comment euh, Bah ah oui. Martello Martello Blah Et moi, il passe avant toi. Vous devons vraiment un moment. Ah, je passe avant toi.